komplett davon gleich. Ich ernenne Sie hiermit zum Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Zugleich befördere ich Sie zum Generalfeldmarschall. Eine große Verantwortung. liegt nur noch für einen Schuld. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. die sogenannte Menschlichkeit ist ein geschwätzter Schweinetopf. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Verrat gegen die Natur. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gearbeitet. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt.